Совершилась артподготовка, и войска вступили в бой. Основной задачей является освобождение комплекса зданий колледжа, что позволит создать плацдарм для дальнейшего наступления. Танки выходят первыми чтобы дать пехоте возможность высадиться. Очень аккуратно танк создает новую дверь в заборе. Плотный огонь противника из учительской башни и соседних домов не дает возможности высадить десант с этой стороны. Придется пробовать с другой. Первая штурмовая группа пошла вперед. втором этаже засели бандиты. Десантники просят танкистов помочь огнем. Высадив десант, БМП уходят со следующей группой. десант с фланга, не давая боевикам контратаковать. беззвучно работает шилка снайпер боевиков засек командный пункт и открыл по нему огонь. Командир вызывает на помощь танк. Осколочно-фугасный снаряд отучил бандита стрелять. Пошла вторая волна десанта. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. ANNA News, Сирия.